өзге ұлтқа орыс кәріс қырғызға жігіт едім от кеуде жоспарлаған тойымыз болмай қалды ау көктемде мен сөзімнен қашпадым быт болды жоспары,